poco a poco. Un rodando, listo. Alineamos aquí. Compas, compañeros aquí. Compañeras. Buenos días, buenas tardes compañeros. Hoy, en este día, 17 de agosto de 2019, hoy arrancamos nuestro trabajo que la otra instancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En estos momentos estamos reunidos los compañeros de diferentes centros. Es con la finalidad de arrancar el trabajo, lo que hemos planeado. Caracol 6, colectivo El Corazón de Semillas Rebeldes memoria del compañero maestro Galeano y las juntas de buen gobierno, pasos de la historia por la vida de la humanidad, zona Selva Lacandona. Caracol 7, resistencia y rebeldía, un nuevo horizonte. Y su junta de buen gobierno, la luz que resplandece al mundo. Concede en Dolores Hidalgo. Caracol 8, en honor a la memoria del compañero Manuel y se junta el pensamiento rebelde de los pueblos originarios con sede en Jerusalén. En Tulancá, municipio oficial, como centro estratégico, aspiral digno, tejiendo los colores de la, de la humanidad en memoria de los y las caídos. Semilla que florece con la conciencia de los que luchan por siempre. Caracol 9, con sede de Patria Nueva, Semilla Rebelde y su Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer, en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad. Caracol 10, con sede Colja, raíz de las resistencias y rebeldías por la humanidad, corazón de nuestras vidas para el nuevo futuro. Con sede del municipio autónomo Ejido Caná, Ulú, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, 21 de diciembre, un municipio oficial del Chilón. Caracol 11 del Jacinto Canec, con sede oficial del CIDESI, flor de nuestra palabra y luz de nuestros pueblos que refleja para todos. Con estos nuevos pasos seguiremos en pie de lucha para lograr un nuevo amanecer. Agosto 17 de 2019. Gracias compañeros y compañeras. Está bien tú.

Thank you.